бензолду хлордо. колбаны хлорго толтурабыз хлор өтө уулуу газ болгондуктан аны менен болгон реакциялар газ чыгуучу шкафта жүргүзүлөт колбага үч миллилитр бензол кошобуз аралашманы жарык жерге коебуз колбага толгон ак түтүн майда кристалдары гексохлор циклогександыкы болжолдуу түрдө жарым сааттан кийин колбанын ички бетин толугу менен гексохлордун кристалдары каптап калат